को कुछ गलीना चुक से छोरो मोगा मैंने Çarık çıkıyor moksorine cima İçenen çamı su okso Çolte munoce sunan opso Regina.